Halo assalamualaikum welcome back to my channel Fitri Helen Oke okay guys jadi sebenarnya aku tuh udah lama banget pengen unboxing beberapa hadiah ikutan giveaway Agustusan dan ada juga beberapa endorsan ya Jadi kenapa aku baru upload sekarang karena sebenarnya hadiah-hadiah ini tuh udah datang dari <laughs> kemarin-kemarin udah lama banget guys apalagi sekarang udah pertengahan September dan karena kesibukan rutinitas aku juga makanya aku belum sempet update ya baru kali ini aku bisa upload videonya jadi sebenarnya isinya juga udah pada <laughs> kemana ya <laughs> karena sudah saya bagikan ke saudara, ke teman-teman dan tetangga sekitar rumah saya ini. Alhamdulillah, dibalik uh, kesibukan dan rutinitas keseharian saya di sini, saya mencoba meluangkan waktu untuk ikutan beberapa giveaway dan hadiahnya alhamdulillah cukup bermanfaat dan semoga uh, semua ini bisa menginspirasi atau menjadikan penyemangat ya buat teman-teman kita sekalian. Gunakan waktu luang itu dengan hal-hal yang positif. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman sekalian bahwa menggunakan media sosial itu bukan hanya mencari informasi, hiburan, berita atau lainnya, tetapi kalau kita memanfaatkannya dengan baik bisa menghasilkan penghasilan atau yang bisa disebut dengan cuan. Nah, seperti apa kalian bisa mengikuti tips-tipsnya untuk memanfaatkan medsos dengan baik dan bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan. Oke, nggak usah perlu lama lagi. Yuk kita bareng-bareng unboxing. Ada apa aja sih hadiahnya? Tentu kalian penasaran kan? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. nih teman-teman, gimana nih tanggapan kalian yang udah ikutan unboxing hadiah giveaway barang aku? Ternyata ikutan giveaway itu seru banget ya. Jadi selain uh, kita mengasah otak, kita juga bisa dapetin apa yang kita mau ya, walaupun sebenarnya itu udah balik lagi ke rezekinya masing-masing. Terkadang kita udah mencoba terus berusaha ya ikutan giveaway sana sini tapi kalau belum rezekinya ya kita sabar aja dulu terus mencoba coba lagi dan terus semangat pokoknya sampai apa yang kita mau itu kita dapatkan dan jangan lupa kalian terus ikuti giveaway tersebut walaupun ya kalau misalkan kita jong itu nggak masalah terus ikutin aja toh lama-lama juga pasti kita dapat giliran ya semangat nguisnya semangat giveaway-nya karena ini aku jadikan sebagai hobi ketika mengisi waktu luang dan tentunya aku harap semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Música